Yaklaşırsam üzerime saldırır hepsi Açılır yara günden güne Taş attılar gül verdim hep Umutlarını koy maviye salkana bulanmışsa tüm perdeler Sırtından bıçakla dostu İhanet et bir anet olsun Mimareden bin aile olacağız Kusura bakmasın rahatını bozacağız Gülemedik ağlamaktan ve dert bedeni sarıp sarmalamaktan Düşmek yok kalmak var Sokakta tanrı yok Allah var Dönüp umutları dere altına ya da eş toprağa göklerin altına Sana beş kulvardan saldırırdı hayat hem kurnaz hem delikanlı Biz geldik demir aldılar Gençliğinden geri kaldılar Bize güldürdüğü sandılar da eski mevzuları geri saldılar Nedir bu kasvet kapalı semalar Düşenle düştüm akar gözyaşım kenardan Neresi elamet bitmedi vedalar Anla kurtulamam başım belada Nedir bu kasvet kapalı semalar Düşenle düştüm akar gözyaşım kenardan Neresi elamet bitmedi vedalar Anla kurtulamam başım belada serin Çevir madalyonu kum saatini sen gittin geceleri sordular Bize denizin bir can borcu var İlerle arkana bakma Beyazı karanlığın ardına sakla Nefesini tut ve de yaşadığın anlara şükret Çünkü bu külfet bir durum Yüzüne çekilir kefenin Bir ölür biri öderdi bedeli Yere düşme çocuk geri çünkü bu kör ölen umutlar kalemle bilelim Bak ne kazandık bugün Eş dost para hırs kan ya da gün Yerlere düşmüş umutları topla çocuk Bak bize daha doğmadı şimdi Yaşadı çileler Evde de boğulur karada bir derede gel. nefesi kesilir adamın gözünü tadıma mürekkep bir denede Aklı tuttum onu katıp durma Sen sabırda sen çöle dönere değil Doğrusu gözünü gülere değil Kimine para ver kimine değil Nedir bu kasvet kapanı semalar Düşenle düştüm akar gözyaşım kenardan Neresi lanet bitmedi vedalar Allah kurtulamam başım belada düştüm akar gözyaşım kenardan Neresi elamet bitmedi mi vedalar Allah Kurtulamam başım belada Lan çetin! Çık dışarı lan! Neredesin lan sen? Ha? Çık lan! Çıksana dışarı lan sen! 24 saat kapıdayım! Lan kim vuruldu? Lan çete ilanı sıktım şimdi lan. Kim arıyor elini lan? Alo. Ne oldu Çetin? Baskına geldiler burada. Çabukun gelin. Çık lan dışarı. Kapa kapa hadi kapa. Lan neredesin lan? Patron ne oldu? Emre Bey ne oldu? Ölümsüzler yine basmış mahalleyi. Al. Tamam. Öyle var. Tamam ben seni alacağım da ben сен polis misin Abi ben buradan çıkamam. Kaldım. Evet, benden sana Cumali bahsetti ama ne bahsetti? Adam ne oluyormuşsun, beyaz kaçak yapıyormuşsun. Evet doğru. Ya bir polis olmayasın sen kardeşim. Yok yok yok, polis olmak. Tamam şimdi deneyeceğim seni. Var bir adam Çetin. Hay doktormuş. Onu arayacaksın. Bir adres vereceğim sana. O adrese gelecek. Tamam. Dur numarası nasıl oluyor? Yaz. 0212 Ara de onu. Kadıköy deposuna gir. O bilgiyle gir. Al. Al. Çetin mi? Doktor. Boşalım. Var bir hastamız. Kadıköy deposunda boğuşalım. Adresi yok sana. Evet, evet şimdi geliyorum. Tamam Hazır mı? Abi. Emrah abi ben gidiyorum. Yarım saatten sonra gelirim. Tamam. Al bir silah. Bizi çok düşman var. Sağ ol. Bir şey dikkat et. Kendine dikkat et. Ne oldu Salih? Aslan nerede? Kıpırdama lan. Kıpırdama. Kıpırdama. Ulan şerif. Seni gebertirim. Ali abi işte. Seni Emrah abiye söyle. Seni... Hop hop hop dur dur dur emanet var mı şimdi lan? Emanet dur dur dur. Hazır abi. Atın lan şunu. Hazır abi. Bak lan. Aa! Ulan şerefsizler bırak lan! Bırak lan! Hepiniz arkama var! Ulan bırakın lan şerefsizler! Neden, neden lan benim ben böyle yaptım? Ha? Ulan şerefsizler! Nedir lan mı bana? Asalım şunu Ali abi. Hüseyin asal. Alın şunu. Alın şunu. Alın! Dep depoya getir. Alın lan! Buradan lan. Da gel Sinan abilerin kurtarsın. Yok Sinan! Gelecekler lan şerefsizler. Geleceğe varsa geleceğe de var lan. Buna koyayım onları. Ya abi ben buradan yeni çıkamayacağım. Kaldırın lan şunu topa oldu başımızı. Yürü lan. Şimdi tarafını götürüyor. Şerefsiz. İşte abi Çetin'ce Abi çatindi. Sermedin lan Ali abim aslan. Ha? Kaldırın ha. Kalk lan. Ulan kalk. Şerefsiz. Beni önden baş başa bırak. Emredersin abi. Neden lan yaktın beni sen? Ben ne yaptın? Abi bana beni kandırdılar abi. Para verdiler. Halimi La ben sana para vermedim mi? Verdin abi abi. La ben seni okula gönderdim. Gönderdin abi. Sen nesin lan şu an? Doktor değil misin? Evet abi. O kimin sayesinde oldun? Benim sayemde. Evet abi. La niye bunu yaptın lan? Ha? Yapma abi. Yapma. Salim! Öldür lan şunu. Son puanı. Şu an sana inandım hani benim adamım adamımsın. Şimdiden bu, bu yanı. Senin kılına zarar gelse beni karşısında bulacak. Tamam. Salim, sen şu an birkaç gün ortalıkta gözükmeyeceksin. Seni yolluyorum bir yere. Hani seni kimse bulamayacak. Kimse izini bulamayacak. Tamam abi. Seni oraya yolluyorum. Sen git. Emret abi. O depoya götürüyorsun. Emret. Gizli depoya. abi? ne yapıyorsun? Tamam. Gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Ay şambo. Çocuklar biz nereye gidiyoruz ya? Leş kaldı içeride ne yapacağız? Evet abi. Alıp ne yapacağız dereye ne yapalım? Alıp. Onu gidin çıkarın bana biz buradayız. Senin ayağın nasıl? Bu küçük. área, sabe? Vai já? Antes com o jogo. Mano, disse cadrão. Opa, tem braco. tem braco, mano Tudo louco Ah, vai bacana, topa. Topa, para atrás, três, vai é bacana. Tekerler. Yedi rahmetli ama iyi hadi öldürme şimdi. Yedi yedi. Susun anne bakıyor. Alo anne. Söyle. Kız kardeşim evleniyormuş. Kimle? Aha, tamam. Tamam abi ben bakarım gelmeye. Tamam. Hadi. Emre abi nereye gidiyoruz? Ben gitmeliyim kız kardeşime biliyormuş. Çağırdılar beni. Tamam git. Sen bizim doktoru da yolladın ama bizim çok düşmanlarımız var. Çok daha insan. Sakin ol beni arayacağım. İki tane çocuk onlar geliyor gerçekten. Tamam aramın çocuklarda yanlışlık olmasın. Yok. Pek göncüm yok onlarda. Yok yok olmaz. Onlar benim küçük bir arkadaşlarım. Onlardan bir şey olmasın. Sana emanet edeceğim onları. Senin göz hocam. Ama gözün arkada kalmaz. Yok olmaz. Bezde emanet ettikten sonra benim gözüm arkada kalmaz. Tamam öyle. Öyle olsun. Tamam. Dur o zaman bırak. Arayın çocuklar gelsin. Tamam abi ara bakalım. Dur, Alo. Alo. Emir kardeş neredesin? Evde. Benim eski mekanıma gelebilir misin? Gelebilirim. Tamam Emir. Abi Ercan arkadaşım da. Tamam alacağım. Gelin ikiniz de. Ben teşhiye olacağım. Toplam iki tane çocuk karşılasınlar sizi orada. Tamam hadi. Salim Emrak siz gidin kaçmayın çocuklar. Tamam. Bunlar yakından tutulur. Onlar ceketi. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? Çocuklar ben gitmeliyim. Kız kardeşim evleniyormuş. Sizi Emrah'a ve Salim'e emanet ediyorum. Ben gitmeliyim. Bir şey olursa, bir sorun olursa beni arayacağınız. patron. Yok ben gidiyorum, siz onlara sahip çıkacağınızı. Tamam o zaman çocuklar ben gidiyorum hazırlanma. Ver onları bize ama emanet. Tamam abi. İşi tamam abi. Tamam. Ben daha ne ne ne? Yavrum çıkalım. Sağ ol. Yolun açık olsun patron. Sağ ol. Yolun açık olsun patron. Sağ ol. Yolun açık olsun patron. Sağ ol. Yolun açık olsun patron. Sağ ol. Yolun açık olsun patron. İyi bak. Kendine iyi bak patron. Kendine bak patron. Güle güle. Güle güle patron. Çocuklar bakın şimdi Emre abi de gitti. Lan çok sıkı duralım. Vuracağız ya. Tamam abi. Çok. Alo. Alo. Emre abi. Bu şerefsizler attılar beni abi yaraladılar beni abi. Çabuk yetişin abi. Tamam. Evet biz, seni, biz seni bulacağız. Tamam abi. Ne oldu? Doktora pusumuna kurmuşlar. Bununla bu Siz iki kişi, siz iki, biz Salim'le gece. Tamam. Lan bu Tamam abi. Hadi tamam. çocuklar. Hadi çıkın. Amına koyarım onların beşini. Salim ben de gel. Bir de sen gel bana. Siz üçünüz buradan gireceğiz, üçümüz buradan gireceğiz. Şu an aşağı böyle ha. Tamam. Tamam. Lan bu diyor mu? Bu. Evet. O. Bu. Gelin depoya. Tamam biz geliyoruz depoya. Tamam ay Hadi çocuklar. Kaldırın onu getirin onu depoya. Kaynak şey yapıyor. lan. Lan bu çok erkeğiymiş lan. Ya. bırak abi burada yardım edin. Allah abi emrettiğin gibi adamı getirdin. Tamam. Allah abi leş nerede? Attık onu biz. İstiyorum göreyim onu. Hadi gel. Sana aç götürüp getirmedim. ya hocam. Tutuyor. Ne uzağa gelmişim tutuyor. Hayatım bu olmasın. Bu insan. İşte bak. Ha adam. Nerede lan? Yok kimse burada. Baskına gidiyoruz. Tekne duralım ya onlara gidelim. Hayır. Baskına gidiyoruz. Yatırın lan bunu. Çetin. Kendine gel oğlum. Çetin. Çetin. aslanım. Kalk kalk kalk. ne oluyor? Dövdüler mi abi? Kim? Kim? Şu gönülsüzler. Dövdüler mi abi vurdular beni. Tanımıyorum. Onların canını almaya zamanımız geldi ya. Bilmiyorum ama. Geldi salim geldi. İyiyim abi iyi. Ne oldu? Çok dövdüler beni abi. Tamam çetimiz bakacağız. Bunların canını alacağız. Aa, Abi birileri geliyor. Kim o? Kim onlar lan? Kim onlar lan? Ölümsüzler geliyor abi. Al silahlarınızı abi.